Hallöchen, meine YouTuber und YouTube-Watcher. Falls ihr mich auf Twitter verfolgt, also nur wenn ihr wollt, natürlich, dann habt ihr sicher auch das am Samstag mitbekommen. Kurz gesagt, es werden für eine unbestimmte Zeit keine Streams kommen und deswegen auch keine Highlights. Aber zum Glück habe ich vorgesorgt und vor ein paar Wochen mit ein paar anderen Freunden Garys Mod gespielt. Also, viel Spaß zur ersten Folge von Romance G-Mod oder kurz R-Mod. Wo kann ich jetzt hier in-game reden? X. Ah. Halten. Ah. Ähm. Wo ist die Basis? Was seid ihr? Mitkommen. Hä? Gordon. Was seid halt ihr eigentlich? Nochmal. Weil. Oh, Techniker. Ja, du musst halt dafür entsprechend die Ausbildung machen, aber dazu brauchst du halt den Kommandanten der jeweiligen Einheiten. Du kannst entweder US-Rekrut werden oder Militrekrut, je nachdem, welche Seite du angehören willst. Ah, ich durchlaufen. Lol. Ah. Warte mal ganz kurz. Ja, äh, wir müssen noch kurz warten, der ist gerade geistig abwesend. Bin gerade gestorben. Wieso? Achso, man stirbt immer, wenn man äh, einen Job wechselt. Ah. Okay. Da. Hallo? Bin hier. Hi. Man versteht dich kaum. Ich zieh mich mal kurz um. Stellt euch mal bitte da, stellt euch mal okay. Linie auf. Äh, ja, also ich bin da. Oh, man hört alles doppelt, das ist schön. Und äh, ich bin euer Ausbilder. Ich mache eine Ausbildung mit euch, erkläre alles, euch alles. <clears throat> Und äh, na, nach der Ausbildung habt ihr den Rang Private und könnt euch hocharbeiten bis zu Colonel. Und zwischen dem Colonel und dem Brigadegeneral gibt es den Vizekommander und den Commander. Das ist Sicherheitslevel 4, also da 1 ist das, 2 ist das, 3 ist das, 4 wären Vize und Commander, 5 ist Sicherheitslevel, das. gut, dann ähm, würdest du erstmal sagen, machen wir vernünftige. Nein, Sekunde, das ist falsch. Das ist das Richtige. Einmal bitte einen richtigen Vor- und Nachnamen auswählen. Denkt euch einfach irgendeinen coolen Namen aus. Beziehungsweise musst du machen, glaube ich sogar. Äh, Ding, ich schicke euch mal einen Link rein, wo es für 8 Euro oder so Battlefield 4 gibt. Könnt ihr euch mal angucken. Gerade kurz gelesen, Jonathan Franks. Ich weiß nicht wie. Ich glaub, ich <laughs> auf. Was ist los? Nee, das uh, geht nicht. Dragon. Ich brauche Welche Serie? Tut mir leid, hab's gerade ein bisschen über. Äh, die Serie X-Factor. Und Naval Strike auch für 94. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich gebe ja, Da heißt einer Jonathan Strike, keine Ahnung. Besser? Gut. Eure Ausrüstung könnt ihr nehmen unter F4, unter Jobs und dann äh, Infanterist. Wie ist ja, eigentlich zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Pilot werden möchte? Äh, achso, okay, genau. Du kannst an Trials teilnehmen, alle fünf Tage kannst du dein Regiment wechseln, du kannst auch desertieren von hier zum anderen Fraktion mit dem gleichen Charakter. Das solltest du nicht so oft machen, das so wenig wie möglich, nicht mh, hm, Waffe weg und wie gesagt, alle fünf Tage dein Regiment wechseln, du kannst an Tryouts teilnehmen, die dann veranstaltet werden. Und wenn man zum Beispiel Pilot werden möchte, muss man zum Kommandanten gehen. Dann sind Sie der Ausbilder für die Tank Crew? Wie will man eigentlich Waffen und sowas auswählen? Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das war unabsichtlich. Ey, nicht schießen. Ja, ja, Entschuldigung. Weiß nicht überhaupt. Ja, ich höre dich. Das war unabsichtlich, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, es gab ein kleines Problem. Ja, ähm, weißt du, wie man hier rauskommt? Oder ehrlich, äh, eher gesagt, weißt du, wie ich jetzt hier noch die ganzen Bugs wegmachen kann? Jungs, Waffen gibt's hier vorne. Ah, okay. Hier rechts könnt ihr euch dann für 150 die Waffe holen, da habt ihr auch direkt alle Aussätze und hier ist dann Munition. Wie kann ich jetzt die Waffe ausrüsten? Ich hab's zwar gekauft. Äh, auf 4 ist die. Also wenn du 4 drückst, dann kannst du da die Waffe auswählen. Ja gut, hab's gesehen. Danke. Okay, dann könnt ihr hier Munition holen und äh, direkt ja drüben in der Baracke ist ja ein äh, Ding. Äh, Schrank, dann können wir zum Beispiel da uns Skins ändern. Und wenn ihr C drückt, könnt ihr eure Waffe äh, auf eure Waffe aussetzen drauf machen. Es sind zwei Panzer vor der Tür, also wenn ihr euch beeilt, dann wäre gut. Hast du eine Waffe? Ja, also ich habe eine. Wie gesagt, mit C kannst du die... Hast du genug Munition? Angriff auf die US. Okay. Okay, ja, hab. Wir werden angegriffen. Also gut, du hast genug Munition. Das heißt, also mit C kannst du deine äh, Ausrüstung, also kannst du Aufsätze auf die Waffen machen, wir werden angegriffen. Das heißt, wir müssen nicht los. Wie kann ich... Äh, mit ER mehrfach drücken, hintereinander gleichzeitig. Aber momentan brauchst du eine endsicherte Waffe. Oh shit! Das Ding hat ein MG oben drauf, also aufpassen. Wie kann man die jetzt zerstören? Ich kann das nicht so. Äh, wir müssen schauen, dass die irgendwie aussteigen, dass wir die Fahrer killen können. Okay, die haben das Tor geöffnet, wir müssen hier weg. Ja, ja, ja. Help me. Ich bin am Arsch, ich bin am Arsch, ich bin am Arsch. Arsch. Fuck me. Fuck me. ah. Die Miliz zieht sich nach einer gescheiterten Angriff zurück. <laughs> Das, das ist einfach nur Glück. So, warte mal. Safe Hands Nee, geht nicht, da kann man nur normale Munition ähm, kaufen. Ja, ich guck mal ganz kurz, was. warte. Ey, lass mal alle diese Stadtuniform anziehen. Okay. Jetzt sind wir barbermäßig ausgerüstet. Das ganz kurz OOC, alles klar? Finger weg. Das ist Minecraft Clash. Jeder gegen jeden. Kampf ums Überleben. Was zum Henker? Was zum Henker ist das für ein Scheiß? Von allen Scheißen, von allen ist das das mehr. Das wirklich dämlichste. Warum höre ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt darüber denken soll. Außer... The fuck. Also wenn das gehört ist, du bist echt gleich. Das ist die zweite. Einfach auf Abonnieren klicken. Was hast du gesagt? Wieso musst du jedes Mal auf meinen Panzer springen? Warum denn nicht? Da hat er einen guten Punkt. Entschuldigung, komm noch, komm noch, äh, Poerwe, komm kurz bitte mit. Okay. Da. Was? Drück da mal eh drauf. Warum hasse ich es jetzt schon? Okay. <laughs> Siehst du das? Ja. Star Wars. <laughs> Wie kann man den Channel hier wechseln? Was ist? Wie kann man den das Video ändern? Nein, das ist nicht. Wenn's wenn's fertig wird. Also wenn's zu Ende ist. <laughs> das dauert zwei Stunden. Nope. Das war schon 6 Minuten. Nope. Ich höre gerade irgendwelche ja, äh, Musik. Ja, ich auch. Ich glaube, das ist der Media Player. Also der, der Fernseher, Entschuldigung. Ein Marsch mit der Falschen! Äh, der, der, der, der falschen Jäger! Kann mich irgendjemand jetzt erschießen? Hä? Total könnt ihr mich nicht. Guck die hier schon wieder für eine Scheiße. Hier. Propaganda vom, Propaganda vom Feinsten aus Deutschland. Ey, Alter. Ich weiß, dass du Song ist. <laughs> Ey Leute, es war erst Weltkrieg. Na komm mit. Jo. Was darf denn da laufen? Auf jeden Fall nicht der Erika. Schau, wir wollen schon Monika haben. Ja. Außerdem, mir, mir gefällt nicht die Erika. Mir fehlt... Ernsthaft. Ein kleines Blümelein. Das oder? Das dürfen wir dich einfach Das heißt... Äh... Amerika. Was ist daran so schlimm? Keine Ahnung. Ich mochte Monika besser. Hey, hört euch mal das Lied noch an. Nein. Okay, okay, das ist gut, das ist gut. <laughs> wow! Aussteiger Fallschirmspringen habe ich gehört. Was passiert hier? Ich lebe. Ich lebe. Hallo. Hallo. Das ist merkwürdig. Hallo. Bad. How the fuck is this even possible? Hallo? Da bist du ja. Ja. Willst du Gnadenschuss oder soll ich zur Basis zurückbringen? Basis lieber. Also ich bin für Gnadenschuss, wer was seid ihr? Ich auch. Ja, fuck me. Warum rennst du weg? Roman, wir wollen zur Basis. Hallo. Okay. Nur zur Basis. fucking knew it! I fucking knew it! Thanks for watching. If you enjoyed the video, give it a like and show it to your friends. You can also subscribe and don't forget to click on the bell so you never miss a video. Until next time, your Derman.